Muchísimas gracias por estar aquí en el estreno del canal. Yo soy Liz del blog Yuki's Beauty, ya por fin podéis ponerme voz. Y bueno, me he animado a abrir este canal básicamente por dos razones. Una, porque sois muchas las que me habéis pedido que haga videoblogs y dos, porque me cuesta horrores hablar en público, no me gusta nada, nada, nada y la verdad es que me cuesta casi tanto como hablar delante de una cámara yo sola, porque me siento un poco estúpida. El caso que aquí estoy, que espero quitarme esa fobia, gracias a, a toda la gente que esté por aquí viéndome y bueno, pasamos al primer review si os parece. Voy a estrenar el canal con una de mis marcas preferidas, que es es Skin79, no sé cómo se dirá en coreano, pero bueno, como queréis llamarla. Es una marca que está teniendo ahora mismo bastante boom aquí en España. El producto del que os voy a hablar hoy es un iluminador en polvo. A mí personalmente me encantan los iluminadores, la verdad es que los uso desde hace relativamente poco tiempo pero desde que los descubrí, por así decirlo, pues los uso prácticamente a diario. Este es el Touch Me Now Mystic eh, de la colección Kick It Side, el packaging es este, y contiene 9 gramos y tiene una caducidad de 12 meses. Cuando abrimos el producto vemos que tiene un espejito bastante grande. Eh, aquí vienen los polvitos, el eh, que pone Kikitsai, que es la colección de maquillaje a la que pertenece, no sé si podéis verlo ahí. Eh, se utiliza básicamente en los puntos del rostro donde queramos aportar más luz, como por ejemplo en el hueso del pómulo, en el arco de cupido, eh, por la nariz, hay gente que lo aplica por la frente, yo personalmente solo utilizo en el arco de cupido y en el hueso del pómulo. Es un producto que se puede aplicar con los dedos. Eh, yo utilizo esta brocha de Real Techniques, la Setting Brush, la compré en IER, pero bueno, hay otras webs, eh, tanto españolas como internacionales, donde podéis conseguirla y me resulta muy cómoda para poder aplicar el producto y difuminarlo bien. A mí es un producto que me encanta y utilizo prácticamente a diario. Como veis el color es bastante ponible, no como otros iluminadores que son como más para la noche. Eso lo podéis poner en cualquier momento del día. Aquí vemos el nombre de la colección, el espejo que como veis ocupa todo el compartimento eh, y bueno, el precio es de 14,90. Podéis comprarlo en su página web skin79.es donde también hacen envíos. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo review. Bye.